ayollarda eng yaxshisi eng barakotligi eriga yuk qo'ymaydigani erini toqatidan oshgan narsani talab qilmaydigani kamchiqimroq bo'lgan ayol albatta bu darslarni musulmon opalarimiz eshitishadi va xususan shularga ta atab taylangan darslar ayol kishi erni yarmi oilani ustuni agar erkak kishining yarmi bo'lgan ayol dindor bo'lsa hayotiga rozi bo'lsa, qanoatlansa, er taqvoda yurish oson bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa-chi? Bunaqa taqvodor ayol birodarlar erini gunoh masiyatga buyurmaydi, majbur qilmaydi. Palonchilarga uyqu berasan, palonchilarga eshik berasan demaydi. Erini haromga turtib qo'ymaydi.